咋子呀？你就你就是个阿彪啊嘛，我阿是这嘛个。哈哈哈哈！你把你把命先立下咯，哈！你把你把命先立下咯，阿是阿彪嘛，我这嘛就阿这 <laughs> 了。搁蛋壳难嫁嘞，难嫁哈哈哈哈哈哈！ <laughs> 你要爸爸包所有的药啊嘛，阿拉所有的药啊。အကြီးတန်ဂိန်းတန်ကိုကြီးကြားရတယ်တဲ့မတီဂိန်းတန်နဲ့တူပြီးပါဒီမှာရောက်နေတာကိုပဲဟုတ်ပါငကန်းနေရမ်းပြတ်တယ်တော့ရဲ့ငကန်းနေဒီတိုင်းမဲ့ဒီ glow လေးဆိုးလာတာဆိုတာလေတာဂိန်းတန်မကြားဟုတ်ပါပေါ့ပေါ့ဆွဲလို့ရပါရင်နောက်ဆုံးတော့သူ့ဘာသူ့ဘာပြန်ဆွဲမှာသူ့ဘာဆွဲလို့မရဘူးဒီဘာဆွဲလို့ရတယ်မှာဂိန်းတန်တိုးပေးအောင်တိုးပေးမယ်ဂိန်းနဲ့ရအောင်တိုးပေးမယ်နော်ဂိန်းနဲ့ရအောင်တိုးပေးမယ် hello လဲ this time hello hello hello hello is banning ဘာသာမှမကြားရ hello hello hello okay ဒီတန်ဒီတန်တော့ yo အဆိုရောကြားပြီလားကြားလာတာဒီလိုဒီလိုစကားပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကျမကဒီဘက်ကြီးဗာမင်းရှင်နေကြရတော့ဟမ်ဒီဘက်ကြီးဗာမင်းရှင်နေကြရတော့အဲ့လိုစကားပြောရမှာပေါ့ကျမတို့အဲ့ဒါ the equilibrium ကတခါနမ်းပြတယ်နမ်းပြလိုက် Fight for the your team is banning. နမ်းပြပါခက်ခေါ်ခေါ်နေကြပါကျော်ပေါ်လေးရှိတာပြန်လာကြည့်မယ်โอเคပါငါဂိုးလိမ့်မဲ့သွားပြီဒီဒီဘက်မြန်မာစာပါလားမဟုတ်ပါဘူးလိုကြီးပါပဲဘေးရတယ် To me the enemy is လိုကြီးပါပဲ I've been waiting for you. Please, 这边给东咖喱的。 ဟာအဲ့အောင်ကရီးတော့တာသူပြောဘဲယူကရီးပဲရပါရဲ့အပြောင်းမအချိန်တိုင်ပြတ်မှာပဲဟုတ်လေโอเคပါ မြန်များနေတယ်ပြောနေတယ်လက်ကီရဲ့ဆောင်မတိလာတဲ့ဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲလက်ကီရဲ့ဆောင်ဘယ်လိုလဲဒီမှာကောင်မလေးရှိလို့လားဒီဘက်မှာအဲ့ဒီကကောင်မလေးရှိလို့လားပြောဟုတ်တယ်ကောင်မလေးရှိလို့လားအဲ့ဒီဘက်မှာကောင်မလေးမရှိပါဘူး I am the power of ရှိလားဖေးဖေးရအဲ့ဒီကောင်မလေးမရှိဘူးအဲ့လေအဲ ။ဆွေးလုံးအသေးလေး baby Sherry နဲ့ကွန်ယူပါအောင်။နှစ်ယောက်တိုင်မှလုံနေရတယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။တဲလေး baby Sherry နဲ့မိုဘိုင်းလမ်းကြံကူလေးတဲ့ Sherry နဲ့ကွန်ယူပေးသွားကြပါဦး။ဒီညဘက် fighter ဒီညဘက်ဟိုက buy one win ရှိသေးတယ်။ဒါဒီနေ့တရား best တင်ပါနော်။နောက်ပိုင်းနေမစင်းတော့နောက်ပိုင်းနေဒီတိုင်းပဲကိုယ့်အကူ best တင်တော့ပါမယ်။ Make you call လား။အားရရှယ်โอเคပါ Love you အပါ။ပြက်ရင်ရှက်စရာကြီးတယ်ဟုတ်လားဘိတ်ပြက်မှာလား။ပြက်ပါဘူးတဲ့။ 有都入輪咯，人哋有頭啲人入項喎，人哋有條欄咯，有啲入欄咯。Ai ngồi to này Các bạn khá lưu ý nè Lưu yêu được lưu được Lưu yêu nè Chưa chưa You'll be ashamed for not trusting yourself. Mm. မမဲလေးဥမမဲလေးဥမမဲလေးကိုသိလားဘင်းသားနေပြီးမဲနေရဘဲကိုသိလားအင်ဂျီအင်ဂျီအမေကြီးတည်းလေးမှလွင့်